teikšu ārā. Jā. Pagaidi, es neņemšu tev līdzi. Tu visu laiku kaut ko nedobāji. Es būšu pēc piecām, pēc desmit minūtēm es būšu klāt. Tev uzvanīšu. Daudz ko tu gribi. Pēc desmit minūtēm sazvan, pēc desmit minūtēm sazvaniesimies. Ir, ja? Aizvien, kāpēc. jo pēc tam mēs, mēs gribējām nosvētīt vispār, mēs no dievtīviem no latviešu biedrības. Un gribējām iesvētīt priecēt ārstiecības vietu. Mm, tur, tur noteikti jāiet pie komunikācija daļas visticamāk uz otro stāvu. Mm -hmm. Jā, mēs šeit sastāvot darījām grāmatēju par šo. Otrajā stāvā komunikācija daļa, ja? Jā, nu, bet es nezinu, vai mēs tur tā bija. Jā, nu vienkārši nešķis, bet tur jāpagarīt. Man šķiet, jūs tagad tur varētu nebūt. Ja uzgājas, tad viņš ir labi. Paldies. Visticamāk tur. Jā, paldies. Основной путь воеводы Николай Славец. Воды. Mums bija priekšā. Iesveikīt prezidenta ārstniecības vietu. Un mēs tā īsti nesaprotam, kur tas ir. Bet э, jums tad ir, jūs tā kā gribat iesaitīt tieši to, kur atrodas... Nu, pēc iespējas cik var. Cik var? Nu, ko var? Jo, Kā, jo tur jau noteikti ir visādi noteikumi. Un... Jums būtu jāiet, ieiet tad pretī, tā kā, nu, tur pa kreisi, tur ir komunikācija daļa, viņi jums noteikti varēs pastāstīt, kā to labāk izdarīt. Nu jā, bet tur, tur neviena nav šobrīd. À, tur, nav tur nav zīmīta kāda? Ne? Nē. Telefons tā nav kāds viņa? Nu, mobilais man nav. Mm. Štai cītrēt, jā, viņai to pastīšos. Paldies, palīdzību. Tāds <laughs> darbs. Ko tu meklēsi parasto? Lāsma, Lāsma, vēl nav telefons tev? Mobilais? Jā. Nē. Mm, kaut kur bija. Vai neko atrast nevar, tā ir. varam paskatot. Tur jau nebūs mobilais. Man liekas, ka bija. Bet tas visā ziņā ir kaut ko šifre kodu posēdē. Um, nu jā, tā kā mums ir komunikācija daļa, kas atbild par to tieši un arī kas presē, nu visu informāciju izplata, un tas ir jā, te blakus kabinetā. Uh, Mēs vienkārši nezinām, kur ir <laughs> izgājuši cilvēki, bet no, nu vispār viņiem uz vietas būtu jābūt. Tad īstenībā viņi atgriezīsies, vai ne? Viņi atgriezīsies, jā, tikai mēs nezinām. Ir 261. 261. Mhm. Pagad. Mm. 261. 529. 529. 81. 81. Varbūt tad jūs arī paši varat uh, uzvanīt. Jā. Kā tur bija? 261? 2615. Es izdarīšu. Es izdarīšu. Nostājas atses jau. Viņam kāds pasauli. Cik tieši bija? 5, 2, 9, 8, 1. Lādiņš kā tur bija? Lāsma Sīla. Lāsma Sīla, viņa ir komunikācija daļas vadītāja. Labdien! Mm -hmm. Šeit jūs traucēt Dita Rietumu no Latviešu biedrības. Mēs te atnācām iesvētīt prezidenta ārstniecības vietu un gaidām pie jūsu kabinetu, bet varbūt mums kaut kur citur vajadzētu aiziet vai pagaidīt jūs. Ha? Ah, labi, paldies. Pateicos. Jā, viņa nu, teica, viņa atbrīvosies drīz. Liels paldies jums! Labi, jā! Es paldies!